Devi guys Kali ini kita akan membuat sosis gulung crispy Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah Semua pasti suka Roll gulungnya crispy Tampilannya sangat menarik buat anak-anak Hmm, enak banget guys Bisa buat ide jualan nih kita mulai. Bahan isi sosis sapi atau ayam. Tepung jadi untuk goreng sosis. Bahan roll gulung untuk 10 buah. Cara membuatnya, sosis dikupas kulitnya, Sosis digoreng dengan dilapisi tepung jadi. Mentega tanpa garam 50 gram Gula halus 70 gram Gula halus disaring agar tidak ada yang menggumpal Campurkan gula dan mentega, aduk sampai merata. putih telur 50 gram. Campurkan putih telur sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Tepung terigu 50 gram Campurkan tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Vanilla essence secukupnya Campurkan vanilla essence dan aduk sampai merata. Campuran adonan diberi pewarna kue sesuai selera. Aduk sampai merata. Bila ingin warna-warni, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian, lalu masing-masing diberi pewarna. Buat adonan menjadi lingkaran tipis selebar 10 cm. Panggang dengan panas api atas dan bawah 150 derajat selama 5 menit. Harap diperhatikan supaya jangan sampai hangus dan warnanya menjadi gelap. Harap diperhatikan juga supaya jangan sampai terlalu garing. Angkat dan gulungkan di sosis sewaktu masih panas. Kerjakan dengan cepat sebelum kulitnya mengeras. Sosis gulung crispy sudah selesai dan siap untuk disajikan. Kulitnya benar-benar crispy. Hmm, yummy.